ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ ਛੁੜਦੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੜੀਏ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗਵਾਨੇ ਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਤਨ ਕੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਬਣ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁੜਿਆ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਰੁੱਸੀਏ ਤਾਂ ਚੱਟ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੋੜੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਸੁਪਨੇ ਆਵਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਰੇ ਆਏ ਸੱਚੀ ਗੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰੇ